covid yakubye nnyo tutwalizim nnyo nnyo nnyo nnyo ekyokubiri nange mbaako n'ebintu byenkwasaganye kwa media si mulimu mm-hmm. just ojja wano no enlightinga ku opinion yo noddayo ate n'okola lwakuba kati politics gwafuuka mulimu kyekyo mm. kyokka ekizibu nti omuntu omuleeta wano ekisinga obukulu kali kwoteekako tamali junior tamamnogina e psychologist mm. and an activist eh. kyekulaga nti nina profession najengwamu era bwe mba nzija mu byobufuzi bino tekindeetera kusuulawo kiri kyenakola ki kyenasomerera ate nzije mu politics aa politics si mulimu wabula buba buweereza saavisi gyetuwa abantu wano okubwe buweereza so uh, omuntu oyinza okubula ngaolina byokwasaganya ebirala ebitali ate mu politics wewewo nga nebya politics nabyo oba obifolowinga ate ngaobibeeramu kati nze stagi gyenatuukako kankubulire profesa baanaabo kankubulire profesa stagi kati gyetwatuukako hmm. mukulaba nti abavubuka tuba inspiringa netuba motivatinga ekintu ekyaffectinga abavubuka mu ggwanga lino olwaleero loss of hope motivation ah, uh, loss of hope motivation olw'ensonga nti kakati waliwo abantu abaali baagala pulezidenti museveni agende nga yawaayo buli kimu naaleka n'omulimu gwe hmm. today is stressed alosinze hope awulira obulamu tebukyakola makulu alabira ddala museveni has become one of the things that stressers ebireetera abantu stress so is hmm. one of the leading stressers just to mention the word museveni yeah in uganda oh, people get annoyed people <laughs> want to. There is one person who man. gwe mmanyi yasazeho kwata ekifaananyi kya pulezidenti museveni yakitimba emakage mbwabeere ng'agamba abaana be nti seven movie, seven movie, seven movie. so lot of stressors in, in this country and as youth we must motivate them Absolutely. to see that there is a life in, after elections to see that they continue in a peaceful way to demand for change mm. but at the same time to say that there is something they are doing for their families. And because at the end of the day, it's what uh, the food, additional food on your table. Mm. Because being in struggle, you can be in struggle. But at the end of the day, you are supposed to eat, you are supposed to go to the hospitals to get medication. But when you reach at the hospitals, there are no drugs. Mm. Uh, the nurses don't have the zeal, the motivation to work too. So everyone is stressed in this country from the salary they pay to this government. government. So, Chiba chizibu nyo, but you almost stress, I know why sanaga after all we are not paid. Yeah. We get our salary rate. Why should I come to a lecture room? Mfenaban. So at the end of the day, the education that they get is to make them that is living life. mm. and surviving in life. So the education that we get at the university is live a life. But they don't help you to survive in life. Banana. So if a cigar eryobuyigiriza eh, eh, erisomesa abantu bwe libanga nalyo sirimativu ojja kufuna abasawo abatali bamativu half backed abantu bafe mulago naye nga negligensi yesinga obatta nze nafirwako muganda wange mu ddwaliro n'ebimu ku byamutta negligence omuntu n'avaamu omusaayi ng'azadde naye ngaabasawo tebafaayo so obutafaayo bwabasawo mu malwaliro byebizibu bya mwami museveni sifa abanoobu hmm. aa omanyi ekizibu kya uganda bapurezidenti balwanisa abalaba abakyamu nobody yalwanisa kakonge sekuretary genera wa upc hmm. nati the end of the day nga bakakonge sibe bali nasikisa kakonge grace kibingira aye grace kibingira yali yakyawa nnyo obote era mu 1966 crisis wogisoma teyagenda kutuuka okubanga obote naye abaali bakyawa obote ye ate yalabanga abalabe yalaba balala naye nga bamini abawamba obote mu 71 ate be baali abalaba abatuufu so omukulembeze atuukana ngalaba abalabe kati ya pulezidenti museveni amaanyi gamuliku bobwe naye bobwe ne siye mulabe inkamene kwaliti abagagga bagagga nnyo n'abaavu baavu ebbeeyi yemwanyi edda tuyasomesezanga omwana ku mwanyi ngasomesa no omwana n'amalako n'olwaleero uganda ne ekonomi eyimiridde kuki tuyimiridde kuki awe aniga oh, kuli kalicyo kanti naawe yemilitary kanti <laughs> the best thing weare exporting is violence all over the region take uh, the, our army in Sudan, they fight, they kill one another, build their your own company. So you mean nowadays our military is the center for concentration? That's our economy now. <laughs> as long as we export them, <laughs> our soldiers to other countries, that's the main cash crop we are having right now. Because there's no coffee, there's no sim sim, there's no vanilla, there's no cotton. Zvirozo zvenguva zvakuyeru. Naiti ruweziri. Not a special force. engoye zaayo zikyava cai ba uganda build uganda naye nga minisita abyogera enviri ze saudi yalingi ze sweden engatto z'omu indonesiaba uganda build uganda so ebintu byewuunyisa era nze kyenagamba nti tulina okuddamu tutulengaeggwanga tulabe yose gondi yafuga emyaka ah, yugoslavia genotuto Mm. yafuga emyaka egisoba mu asatu bwe yavaawo yugoslavia yeekutulamu yafuna ebizibu bingi ekisinga okuluma olwaleero be banansi abakeera ku makya ne basasula omusolo okulaba nti kale enguudo teweewoma binnya okulaba nti kale bw'ogendako mu ddwaliro ofuna eddagala eritandikibwako naye leero erethe senta b ezitandikibwako mu legions zituuseewa ku myaka asatu mu ekyo ebyono byebiruma abayaayi emirimu judicial service commission bwebeegaba emirimu bajanawunsinga mu bantu nebamanya nti mu ministry gundi waliyo omulimu ne qualifications edda twasomanga amawulire ngaemirimu tuginonyeza mu mawulire hmm. era timu bakuba bukubi masimu bamala ogugaba nebateeka mu mawulire nga bafunye edda so nemployment yeseruma amawanga gonna tetukigana these are global challenges mm. but percentages value nti kamawanga gali gasobodde gatya ne employment yene yabavubuka because wewe oyagala okuyamba omuvubuka owoolwaleero ova mu elitism nova mbambala amasuuti notuukira ddala wansi nomanya ono omuvubuka olwaleero olina abavubuka batasobola kusasula nyumba myezi esatu tasobola kusasula mitwalo kumi kati olwaki teyekalakase ku luguudo hmm. nga ngaali stress <clears throat> naye baba abakulembeze besuliddeyo ogwanagamba ye kasita bamala okumulonda naafuna emotoka era kati babanja motoka zabukadde ebyo naye nga mu butuufu emotoka y'omubaka lwaki omubaka aba avuga emotoka esikira maaso naye mabega nga palamenti tewaliwo bisooto kubanga omulimu gw'omubaka ki budgetregistration and oversight yetaga emotoka esikire mabega nemaaso asana kaspasio, asana kaspasio. akakekerezawaliwo ensonga zigenda otandika okwogerako mu nsi muno nti omubaka asaanidde afune emotoka kikaki nga ffe tubateesezaogamba otya nti no omubaka bayisiza 12 trillion bagenda kugula emotoka ya miliyoni 3 e- egenda tukolera kifo abatuuze ngaovutudde mumotoka erimu esi esikira amaaso namabega what does it not help us baba obusipasio buno obumotoka obo sina busipasio babawo bena basana piki kutuuka ku kyalo ku ground you member of parliament the fact is musana muvuge buzibodaboda muve osana by the way please the, the, the, the responsible people in the government of uganda you are advised you don't need to use serious vehicles the 300 millions to waste our money for what purpose bedha yogera mubaka omu ayavuzeeko emotoka ya miliyoni e, e, ebisatu nti nekolako advantage mukomite mumwavagirabangako <laughs> sibalabangako kakati munange ensi ze zategeera obukulembeze zategeera nti omuntu talina kuba nabwebindu okukola kitegeera obwebindu tunafuna obukadde abiri mu butaano naye nga alawensi eziringa nga alawensi naye ngaomusawo ajjanjaba abantu emulaga asevinga obulamu sente ali kukadde kamu working environment enfu ne equipment tewali kakati priority yeki president weganaga nti security yesooka naye nga uganda tetulwana ntalo zetulwana zabalala sudani baganye simanye somalia egenda gwobe gwegwe naffe waliwo ekiseera bwe twali mu tulabu bani abatuyamba nyerere tanzania yatuyamba somalia yali ensi yamaanyi kafalaididi yagifuka kakati nolwekyo president museveni ayagadde nnyo okubeera regional leader na investing a lot of our resources into that because foreign policy yesinga as long as you please a few people in the region mm. they will remain your ally and ensi nebeera ku manera endalingi kwakati au yakutaddeko sanctions tuli bamanera enda bachina individuals nga individual yawula eggwanga tuli bamanera enda credible credible ensi namba eh, erimiridde ku atikati au gundi european union bwekuteekako sanction siwategeeza commonwealth no money the european union nga yo no money kati ezo ze credible ti ensi mweyeewola nga sente ziyise mu butuufu neggwanga eryo ne lisasula mu butuufu kakati gwoba osigaliddeki genda china mbamanere nga batabuza democratic credentials nibajja ne bawamba ebisaawe twakuola naye sale tukiwambe tusoloozeemu ezaffe ze twakuola e uganda kale ate eyo european union tebikola eka kale tubongeddemu obudde oba tubasonyiye amagye ziri teziswenyiwa ajja kujja wambe parliament national sex nga ziwambibwa ekyo kiba kizibu nnyo kyamaanyi miramwaki gye tulina munange abatulaba obudde obusinga soka netwogeramu ku nsonga mm. netwogera ku bintu ebiruma eggwanga lyaffe abamu balowooza nti nekiruma eggwanga mukulembeze nedda tebannayuganda ngaabantu waliwo ebintu ebiruma abantu nti abantu tebalina ddagala mu malwaliro nti abantu enguudo nfu nti abantu amasomero abasomesa kugamba normal things ebiruma eggwanga nekyebuisauganda yensi yakukayokka gye tuna ennaku zino nti its priority military obwk abasirikale betulina mu uganda tebalwana ntalo zaffe balwana ntalo ziyo ezabalala akati nolwensonga eyo what are the priority things that the government should concentrate on junior tugenda okutandika mm. drone zino mm. drone omusajja avuddeyo nakamba ayina mm. abawamba abantu nolwoza okwogera ekyo ekintu ekyo tekirajja kyamutu tolowooza anti nze newuunya nti oba nti lwakuba nti purezidenti akaddiyo kubanga olina otunuya ebintu bisatu mu nsi yonna teri muntu awakanya nti omuntu bamukutte because tewaba muntu ali abavu lero buli omu asobola okukwatibwa bayirawe ah, it is according to procedures abantu babakwata batya mu ggwanga eryo enanga yavaayo wa polisi nagamba tabamanyi tamanyi yebya drone tabimanyi era ali mutuufu oh, kubanga si poliisi abamagye nabo ne bagaa tebakolaki tebabamanyi kati pulezidenti museveni n'avayo nala nti ye yasindika bakomando <laughs> bano bonna tebabamanyi bakomando ye yabamanyi era nti ye yasindika bakomando hmm. bajje bakwate abantu ki abantu abo hmm. ekisinga okwewuunyisa nti mumateeka feketukyalenginga nti riyali omuntu osobola okukwata omuntu nga mwekapise ebigoye nemumukwata omuntu oyo nemumutwala nemumukba nemumutukyalinga nga mutaddeko zimasks kwaka ekisooka omuserikale akwata alina okuba nenamba nalinnya hmm. kitegeera ate omuserikale oyo kasita amala okukwata ngaomwogezi wa polisi avayo nga gagundi tumuyinafe abakolaki naye kati otuuse ku levo nga pulezidenti alina abanyizi b'ebisakiro bakomando hmm. nabajja na somalia mu zone country bajje bakwate bisiti nene zinti hmm. naye bonna abakwatidde duloni bavaayo nga teri aba tebabawadde nti oba nti bagenze kubawa mataaba baweweeti bavaayo bawenyera enjala zijjiddwamu nebamala ne bakuba mumalwaliro violation of human rights omanye ekisinga obubi abali omuserikale ali mu uniform kasita atategeera mateeka nti eroolo y'omuserikale ki kuuma bantu nabintu byabwe hmm. kati leero abanyizi b'ebisakiro bakomando lwatindikunyiga ebisakiro leero bebakwatisa amateeka nga ne poliisi yennyini gyetuwa sente empitirivu kuba mu constitution poliisi yekwata si yiso si yemwanyi hmm. poliisi poliisi yekwata nekuwa kuki naye nagenza okwetegereza nga ebintu bisatu ebikwatisa abantu abo buli alina evidence mukalulu akali gomusango ogwo guli mu kooti hmm. wakuuma ka akalulu hmm, nakuuma olina evidence ku simu njirina hmm, kati gwe duroni gwe gwenoonya <laughs> waliwo kyebayita avidavits mu kooti avidavits kwekusayininga nti nja kuwa obujulizi nosayininga nokusayininga bayinza okuba abo bebaagala kubanga bobi wayini alina ennaku kumi nattaano okunoonya mu mateeka bakiyita substantial effect hmm. substantial effect yabanoopa omusango ogwo ekisingamu obukulu isitu okukakasa kooti nti bano abasajja we babba obululu pulezidenti nga bamugyeko obululu bwe yabba bonna hmm. taweza bitundu ataano bemufukisa ggwanga 50 plus 1 kyebaita substantial effect kati abalina obujulizi obuleta substantial effect mwemusooka kuba munda kyobala nga nobyanere nendi mutwe ekibakwasa okibatwaza mu court mash ther witnesses oluusi ne vidiyo baziina zebasobola okutwalira abalamuzi kati gwe kikuteekesa mu court mash singa bakuteeka mu civilian court loyo um, agenda nafuna production warant ne bakuleeta kakati gwe bakuteeka eri mu court mashu so those people who are involved mm. ekyokubiri pulezidenti yagambye nti abali mu plan b this government has a history of creating stories to criminalize first of all opposition uh, opposition leaders mm. and this was this is not the first time kano chiza at one time was linked to adf mm. that is collaborating with the adf This is not the first time. Bobby Wine was given a gun that disappeared like ice cream. You remember in Arua? Mm. So they have uh, a history of criminalizing the people. You see? kokalakasa president kwagamba okwabaawo mu novemba nga 18 engoye z'abanopu basooka ne balumba ekitebe abaami abo ne babba engoye eza nuuku ne bafunayo ganga nga bwolaba 2010 ganga yali yaabwe eperisha era mwami kayula bamubuuza e eh, ana egypt ne bavuga nti kitatomiito ti we waka with him nakkiriza nakkiriza taxpayers money esupportinga 2010 era ne gavumenti mu byenenya mwami kale kayula mwe muli okufoominga a militia government gentlemani but it operated in the city mm. in the capital nga yiso weri cmi weri what am i saying that we babbe engoye zino government kyangu nnyo okukuliatingawo militia nejja neekola efujjo nga baagala okucriminalizinga bananyinengoye zino era president museveni weyabeeranga mu gavumenti zopotebonatesibe bali batta abantu at all bakwatanga yunifoomu z'amagye amagye negalumba abantu enankulabye negatta abantu buli omu naga nti abaserikale bobot batta abantu wecallit state craft era nze nga nyingira ewange nsooka okutunula wansi wa kitanda tewabaayo emundu nange nkikola nentunula wansi wekitanda enyumba nenjigiragira nekasasiro nemutunulamu eh, bajja abaogeze mu cotmasho monopoly of the army tebakukiriza genda mu civilian court bakwagalaekwegamba eh. omufere wabba abantu ate nga tugamba nti katugamba efaza yabbye abantu ate bamutwala lubaga ah, ah. tetumutwale ah, lubaga bamuozesaayinagera ku polisi visavi whatever he or she is putting on mupi, mupi. So that's a problem that we are having. Criminalizing people and you know President Museveni's speech. By the way, you know Bionna, Biafak speech your president even before the election. For him he was dealing with, with an insurgency, a group that wants to challenge power, uh, supported by Western elements, where there is no even evidence. because even the president is supported by Western government. Mm. Why is it bad that the Ugandans who are abroad are the ones who are Westerners who are sending money here? So it is, a, it is about evidence, facts, and a certain group that want to victimize another. So that's African politics. Mm. You see, when you were young people you want to change because Bobby Wine's revolution is peaceful. Mm, true. I agree. Peaceful. And I've been in those people of Nope. I did psychology. These are people who are just saying that they want to change in service delivery. And that's what and that's, that's, that's all. Mm. But you have a president. Anabachine chokumugama tulagala change in service delivery because impunity, uh, entitlement, who are they? This is a country where I have created a class of wisdom, of knowledge. What are you telling me? We have been in the bush, we fought for peace. There's this perception that some people in Uganda should not talk about their well-being. That some person, he has a vision, he knows when to stop and when to go. So the citizens cannot challenge for uh, accountability they cannot ask for their well-being they cannot ask for how money how much money the government is using you see it's about accepting okay. but bobala babano nga abagala okubajjako amaanyi nobuki n'obuyinza so thats a problem so secondly the security agencies when nrm is threatened nra steps mm. That's why the president keeps on referring that NRA, NRA. Ebi ebi yonna byolabye byobumenyi bw'amateeka si bumenyi bw'amateeka ne NRA eze era abantu baagala oggiggyako obuyinza to protect NRM. Mm. So in the process of protecting the party, they are protecting the thieves, they are undermining democracy, electoral commission wagiraba nga nayo byensoma tebimanyi mm. so nga webabuuza wa gye babijja tebabiraba so it is a game of hide and seek and the biggest casualities are local people us fe fe abantu ba bulijjo mu lutalo olugenda maaso mm. fe tukirimu ennyo abaana bafudde abaana bali ekitalya so what are we saying that droning emmotoka terina buzibu senomoka bati abantu okukwata abantu nga tebagoberedde mateeka kyetukyalenginga kyetwagala pulezidenti museveni atunyonyole nti bo bano bakomando mu konstitutioni ya uganda bye yaleeta balina mulolo ki poliisi yeyina okukola emirimu egyo naye okuwamba abantu tuzeeyo ku mirembe gy'abaamiini bitaano omunnya gyensiba boogerako bakitaffe yajja nga abantu ne badduka kakati omanyi nti omusajja yagendedde mu duloni n'ayimirira okulemera abantu bonna ne badduka nga yagenze gula mmere ne drone agijjuddemu n'ababadde badduka babaga ugambye omusajja yaswadde I'm not part of the other group. <coughs> Me, I've just come to buy food restaurant yakaze. So that's the peace they're talking about. But jeje membe je balwanirira. Yes. But omukulembeze wabwe abantu bamukyaye. You create fear in hmm. society. Ebyo nabimanyi kyova olabanga mu november 18 yagamba there will be a time when people will even fear to touch the nrm shark i will deal with them i will crush them these are idiots the language the attitude but these are young people kati nze siretokigende eri government ya president museveni i'm just here to tell people the truth mbagambe gano ge mazima nenkya teweewunya nga drone nange nkimu kuba tumwogeddeko eh. tuzeeyo ku birembe giri gyegina emirembe gyeyalwanirirana emirembe gyeyalwanirira so ekyo byebibuuzo nti leo pulezidenti museveni yeno ligase twalirirwa abannayuganda tulowoozaako ntujja kutuuka ku mbeera nga pulezidenti aleeta bakomando babanyizi b'ebisakiro bajje jasiti bakwate omuntu kubanga obuuza service delivery obuuza lwaki kino kiri bwekiti so ekyo kyendaba mu drone zino era purezidenti ekyokubiri neyekuba endoba endala nagamba nti bano naleeta bu vidiyo wabulabye hmm. ngaoli yeyokyeza akamotoka ke ka korona hmm. ye mwenyini nagamba nti purezidenti akamotoka bakoca nmitereo people power supporters were violent ba minister abantu bamanyi gye babeera tetubeera naabo bapebekulu bafulu eh, figapo nga tebabakubanga basi baga katonga tebabakubanga abayite kakati noolwekyo ebintu bino mu violence mu biseera ebyobutabanguko wabeerawo bangi nnyo ababifunamu okitegeera mm. kakati n'olwaleero omulabe wo asobola okukozesa akakisa ako najjira mu drone etali ya gavumenti n'akutwala thats the bad thing about insecurity that is organized by the state you don't know who is who okimanyi nti olwaleero osobola okwambala ekyambalo kyamagye ekyefaananyiza ekyamagye nokiteeka ku mutto noyita kuba turafika ekiro nga tebakubuuzizza oli kano ki nebbaliwayo ey'amagye naye nga gwovuga buvuzi lwotaddeko kyekifanagana gwetaddeko ekifanagana ekyamu naate nga mu nsi endala tosobola kuvuga lwe rwanda tosobola kutambula rodi buloko biri tanakubuuza ekyo bitambuliso eriko wapi ogamba olikano so ensi bwebeggwawo gavumenti ezinatera okugwa ebyo byonna bijja era n'abaalaba ku ziri tebyewuunya when the center loses power buli kintu kigwa kubanga power is a secret item tekyeyalingibwa singa sitaani yafuga eggulu hmm. naye lwakuba nti kati abalina power bangi buli omu alagira kivuna banga ogenda ku poliisi n'oloopa omuntu ali mu ngoye za bulijjo yakutta omuntu kati omuntu oyo mugenda munoonya mutya bobi wainirerale zizinze lisiti y'abaana bibiri mu ataano pulezidenti museveni yasomyeko bana we have them ayemba paul kasirye yolu give that to the media tituuse mulevo ng'abantu balina okwenoonyeza abantu baabwe ng'ebyabeeranga ennamanve akati n'olwekyo gavumenti eno balina okukkiriza baddeyo ku drawing board okugamba nti what has gone wrong n'akantu kabadde alina ka piaci hmm. abantu baga wange twebaka otulo naye leero buli woolaba duloni abantu badduka buddusiktulnaokuzigula so n'olwekyo uh, the kyendowooza they want to criminalize people power they want to arrest those who have evidence in court mm -hmm. Yeah, that's all because criminals are supposed to go to court of law, courts of law. But when you go to court of law, go judge, go bottom, or have no win. Eyata abantu mu Northern Uganda n'abasiba ku bakufulu bamutute mu ICC nga talina wadde olubale naye nga esuuti gyakubye ne Minisanta gyambala ng'agezza amatama alya bulungi nene bamuteeka mu kkooti z'amateeka kakati gwe komando wa pulezidenti museveni isirati pulezidenti museveni tudetamini kuli mino yaani nabyene geno nalweizo isirati geno nalweizo tudetamini ani kuli mino mu ggwanga lino naye kakati omulamuzi naye era nnaku zino banyiivu bawakobeyiro ez'emitwalo ekkumi okutta omuntu omukubye kati yamusalira eki because okuba omuntu you cannot be punished two times hmm. tocya kasi totokyalinga omuntu oba omaze omusalira omusango omuntu tebamupanishinga mirundi ebiri ekibonerezo oba okimusalidde kyakumukubye dde ateamusalire omulala ate nga nobody you cant be punished two times hmm. era omusango gonna ogulimu tocya bagoba mugobe so abalabe ba pulezidenti museveni nga bobote ali nabo abaagala okusuula gavumenti sibebabobiwayini abakwata abantu nga tebagoberedde mateeka bebalabe ba pulezidenti museveni nga baamiini mu 71 bebaali abalabe kakati namiini naye bambi naye weyafuna obuyinza n'atandika okulaluka ali nyerere ali mairo bitaano okuva waali eh, nyerere is the problem natandika okuwalangana nenyerere naye nga mu butuufu mu bizibu bya uganda mu 79 nyerere yali ayingiriramu okitegeera ebizibu bya pulezidenti museveni ye income inequality abo singa ababbi ba sente singa bawamba n'abaleetera bakomando abanyozi b'ebisakiro ababbi ababbi esente zamumalwa omanyi pulezidenti museveni amala akwatayo abantu musanvu ababbi baminisita abamaanyi n'abayisa mu state square nga tebali mu ngoye ensi eyinza okuba enduubeka afazaali eyinza okuddamu mirembe abantu ne baddamu ne bafiiringa nti alina kyasobola okukola nedisize eiteya odirida people tebakyamurespectinga afugira ku mundu omuntu n'agamba amabaala ngaggadde negegula negegula akati nolwekyo bana bamugamba nga amazima yabejjako bamubwezi bani nasigaza ababbi abamuleetera bainvesita abekifere badokita diana ba atwine ono bano abaherefe nabakyenu naye nga palamenti egobye supplementary endala eya covid bamubuuza ziri wazikola mu nky abo tabakwata so yazirostiwe yazirostiwe ah, ali scared for the future because the whites have now feeling the vacuum i'm seeing the whites closing in and the deadliest whip president museveni gyasunga okutya is international community etandise eh, okusteepingamu njoka eyeekolere ku kolapso abaali batta abantu ebeun tebabala byeyagala nkagamu babiri un 162 doctors here abaali batta abantu malwaliro nga batunda ogans so buli omu alina amukyeki its so absurd that president museveni had time to change all this naleeta nadizi era ogikwasa mugandawe gawabuliddwa abakolayo emirimu n'abaana bamaze okusoma emakerere bateeke mu bitongole ebyo arasisi wa kampala n'abeerawo nga dodovika kubakyaki eri mu kibuga wakati nga alinda pulezidenti kuli omu agambamu nti omulamuzi aba atudde mu kooti ne bamukubira esimu nti ogwo gusale bwoti uganda is a clinically failed state muganda nga osobola ogenda mu ddwaliro nga omutima gukuba akataago kakola naye nga ebitundu ebirala byafa naye nga wuuli kakati n'olwekyo eggwanga lino ekkubo gye likutte lyebiri bakulembeze abalala bye baalimu omanyi historyrepeatsiself because fools do the same mistakes thinking that they will get better results. People keep on doing the same mistakes in eh. power. Hmm. kitegeera bino byonna bye bamulanga nga bagenza okulwana eruweeru ate bonaabo bye bakolaki bye bali mu kuzzaamu kakati oli naayima nti ebyakulwanya bizzeemu muzeeyi mumugambe bizeemu naye ye takiraba nti bizeemu nzeudo obusinga ndowooza kati ngaffe bamedia fe tulina okujukiza abantu ate mmwe muli bubi nnyo abamedia kuba gavumenti erowooza muli balabe baayo n'abaopositioni nabo balowooza temukoze kimala nalaba ereeta buleeta bobi wine gye yawandiikira media gundi emu that was extreme that was extreme the media is fighting so hard omanyi nti bonnamawulire ayinza okulaba omwana papa nga bamukuba esasi n'atakikwata hmm. naafutalo olwo mugati tulina kyetubayamba emidiya abantu okimanyi nti bangi babula nemidiya yetuyamba kyobula nga napoleon bamugaa nti okufuga ensi erimu amawulire nokufuga ensi erimu omuntu yagaafuga erimu amawulire ngerimu emundu teri geno napoleon bonaparte nanze mbupeo erimu amawulire kati rino east africa lupapula avunoni watizini kenya avunoni watizini congo avuno dijo ni yona girabiddewa yona gimaliriza midia kati wenan entity openiziwonu midia emibia tezanyirwako sebomulanga emboko yabayitali gyebakubisa yesu akubanga omutunga nawe edda nekuba <laughs> eh, kumbe nabakuba nabe bakubaitalian stik so gigenda mpola kubanga midia yezimba ate yejjawo hmm. era abafuga amawulire bamaani nga muzeeyi wagamba ya asobola okwanalizinga story nagala story nelibinga kukitu gwe baba bamukuba nebamugjawo gwe baagala bamuzimba kakati n'olwekyo abaana ba people power dulondo ne bweze bandi badde ziwamba abantu twandikregedde tutya nga simu abamawulire kati ate gwe n'ofuuka tageti omanyi nabagambye recent nadde njogera n'omuntu nebagamba nti sitwago ya afirika emenya nnyo kubanga ne bewajja okuyamba tebategeera nti wajja bayamba kati eriyo abo abanda balaga nti oyo omwana mbega wa museveni after losing my businesses i would have been in a government having a good job my father is not a poor man he has influence here era nze obutagenda mukobera is because of my father bangi gabamiritary bangi tukusanyuma lwakitaawo naye singa naawe emboko oziwulire Never naye benajja okulwanira te a badda but the yange ne bavuma and i was telling those people what will kill people power if tebajja Janja must talk. we are not paid the salary do you pay me for doing these programs <laughs> how things are supposed to be doing but i'm here for service and there are those who appreciate in the struggle most of the people who are outside they appreciate our work but they are idiots that, you know, have used blackmail as a tool. Okay. You come on my page, you abuse me when you even have Chagrani's poster. That's in your one pop. You know, write your name and you abuse the people in your name. So many people think that Spokwen is sending these room page to abuse the people in the media. And it, true. which is not true. Yet, you can disagree with Bobby Wayne on a principle. nga muno nti nenaokuntegerera nze nebereramu era nze mbaga kino sijja kiwagira mututa omusango mukooti nze mirundi mutabani wa mirundi ekyo sijja kiwagira because manyi kooti za eh, my brother is a lawyer ino courts operate uganda ne courts they are under the dictator so fe tetujja kwogera byebagala kuwulira we have a future the people who believe in us hmm. nti naawe tamale ekyo kyogedde ekyobugwagwa so there are people abalina akajanja tegera so at the end of the day ebyatte nrm nrm yatuuka nerowooza nti abajjojjukolera bakozi